Fitimet dhe aksionet e Samsung shihen në rënie. Ju lutemi bëni subscribe e sa to. Fitimet e kompanisë gjigande Samsung ranë me tridhjetë e dy në tremujorin e tretë. Pavarësisht një pritshmërie në rënien e rezultateve, këto ishin shumë më të ulëta nga ç'parashikohej. Frika e një recesioni global nënkuptonte rënien e kërkesës për pajisjet elektronike dhe çipat që përdoreshin për to fitimi i vlerësuar ra në shtatë, gjashtëdhjetë e shtatë miliardë dollarë nga korriku në shtator, nga njëmbëdhjetë, dy miliardë dollarë një vit më parë. Kjo ishte rënia e parë e Samsung nga viti në vit në gati tre vjet. Kompanitë dhe konsumatorët janë përballur me inflacion në rritje dhe kanë shkurtuar shpenzimet e tyre. Blerësit e çipave për memorien, si prodhuesit e smartfonëve dhe kompjuterëve, kanë frenuar blerjet e reja. Analistët thanë gjithashtu se dërgesat e smartfonëve të Samsung ranë rreth pesë nga viti në vit në tremujorin e tretë. Pavarësisht se firma lançoi telefona të rinj gjatë kësaj periudhe, aksionet e Samsung ranë me rreth tridhjetë këtë vit.